Ah, kau ni. Nah. Betul. Makanan. Ai ketum dah. Ai ketum tak nak, buat hari ni. Cakap orang ada bosong. Lah. <laughs> Tak ada nak bancu. Kalau ada bosong. Ah. Lihat dulu. Mana mana mana tengok. Baik. Kita punya kamera kamera cameraman kita. <laughs> Itu kemarangan eh. Okey dah. sikit. Tengok. Hidung, cemek. dah, dahan jatuh atas kepala. <laughs> ya Allah. Kembang hidung. Aduh, aduh YouTuber kena. Aduh eh. naik. Eh? Okey tak? Hala, hala, hala. Ayah Ari. Mana? Ya. tak? Kau tu lah. Ada ya. Kebasi sikit lah. Ya. Tak sangka ramai eh. Ramai oh. Ramai ramai. ramai. ramai. ramai. ramai. ramai. ramai. ramai. ramai. ramai. Jom. Jom. Very nice. Hei, ni lawa. Kalau mandi ni. Kalau nak alis sat lah. Siang ke mana-mana. Siang tak nak ambak. Ni. Siang lah. Okay, kita sekarang berada di Aida John Coffee Again eh. Dua nampak. Ini berapa lama bang usia dia bang? Usia hmm, uh, daripada zaman jahiliah lagi. Abah Chatu. <laughs> Alah alah. ala. <laughs> Alah. Habis bingkok hang punya video. nah, <laughs> ini, ah, ini ini ini dia memang single rider. Di depan. Ya. Nak join orang ni. Kita Nak geng orang ni. Semua orang dekat depan dia. Ha, ini dah sama ni. Eh, tak. kali lima ni. Duduk belakang ni, Pak. <laughs> eh, kena turun bawah ke? Alamak. Ini yang kena guna kekuatan FDR e ni. Yang ni daripada mana ni? Daripada mana? Saya ada dua sungai tani bang. Sungai tani lah. Hmm, eh? jauh bang saya main bang. Oh. Entah. Mata-mata nak main camping dengan SDP e ni. Kat mana nak mandi? KR kampung mana? Eh? Hmm, saya orang Kedah saya datang KR kampung. Betul lah Betul. Ni rupanya kampung kat lah, KL. Oh, oh. Alhamdulillah. Merasa je kampung KL. Thank you. Kita nak geng-geng tu dah pergi mandi lah Tak tunggu kita Terus Mandi lah Mangga majalah mangga 懵了，嘿。喂，不吸来哟！那就来芒果。哈哈哈哈哈哈！我。哈哈哈哈哈哈！ Akmal kecundang. Akim bukan sebarang lelaki. Wat senyum dalam tangisan. Wan Koroy janji tak sentuh lagi. Balik ini tengok. Ini balik apa ni? Ini balik ni? <laughs> Okey, dah settle mandi-mandi. So, macam mana Imran? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ha? Alhamdulillah, berbaloi. Berbaloi, ha? Berbaloi, jadi jadi. <laughs> Dapat mandi selepas panah pe panah penat. Perlu-perlu mandi isyok, ha? Ayak bersejuk. Ha? Terbaik. Terbaik, ha? So, Ni apa nama? Sofia Bukit apa? Sofia Jain. Okey. Ni adalah Bukit Sofia Jain. Sofia Jain. Taman di Manda. Dapat-dapat ambil. Okey dia ada sejuk gila sejuk gila-gila ni oh ramai lagi orang ada juga Ay, situ kat bukit tak nampak nampak tak nampak ah naik adventure ni aduh aduh ah, okey so sekarang kami dah nak gerak balik ah okey kita sekarang dah lepas mandi dah puas mandi dah sejuk sekarang kita nak Ondo balik. Ondo balik. Yeah.

Alhamdulillah dah. Berapa dia buat? 150 dah cukup dah. 150 boleh naik bukit. Okey dah. Ah, ha, ah, kemar. Kemar. Ha, ah, lima 150 pun dah cukup dah. Baik, baik. Eh. Okey, kemar. Kemar, kemar. Ha, kemar. Tak boleh. Dengar. Boleh je dah. Dah je tak rekod. Dah sangkut dah. Dah je. Oh, lagi laju tandar tu. Boom, terpelanting aku tengok dia. Boom. Aku lah, main dengan Amy kat dalam tu. Sedang orang laju main kau main. Terbukti satu lima puluh. Aman. Satu lima puluh lepas lah. Aku tengok lelaki ni tak beli ni. Aku macam dah mengempuk. Tengok bawah dah. Ini eh, lagi siap. Sini dia langgar bakar ni. Bang. Tengok bawah dah curang dah. Ah, nampak. Ah, okey, golek. Gila tu. Gadai juga. Gadai So, okey. Okey, macam mana pengalaman? Terbaik lah. Boleh repeat, boleh Penuh repeat. Penuh dengan adventure, thrill. Lepas tu kebetulan pula, memang kita datang pada musim hujan. Ha. Uh, so, keadaan trail tu banyak lumpur dan banyak trail lah. Rancak sikit kan? Rancak berdosa! Rancak berdosa! Yeah! Jadi, uh, yang mana tu, Bain eh? Ha? Aku terima dengan yang buka tadi. Siapa Syarif, macam mana? Ha? Situ ke? Lah. <laughs> Oh, bear tu! <laughs> Kita try, kena try. Speechless! Speechless? <laughs> Ini sahaja. Ini, ini. Hari, macam mana? Hey, memang mantap lah. Macam-macam kemalangan berlaku. Air terjun best, semua best. Ni, eh, celah kangkar basah. Spender <laughs> basah. Lalu. Eh. Macam Kita pengarah. Pengarah. Ya, ya. So, kita berjaya lah. Event eh, ATV kita pertama. Lepas ni Bakar repeat ha? Bakar repeat Bakar repeat Dari yeah. Dan kita akan ah, Satu setengah Yang lain semua okey kan Yang tu tak apa lah kan? Tak mahang je lah Alah ah, ah. Tak ambil tu Tak mahang Mama modal. Mana ni repeat seribu sisi yang sana tu. <laughs> Seribu sisi. Mama modal. So, seperti biasa, pada permulaan semua nampak behave. <laughs> tapi di akhirnya, hampir-hampir terbabas seorang rakan kita. So, kita akan bertanya dia punya pengalaman. Mana dia hilang? Hilang. Ha? <laughs> Hampir terbabas. Ha, okay. Hampir terbabas, macam nak? Itu dia. Golek-golek. Cerita so, anda. Next month kita repeat. <laughs> oh, next <laughs> month. Dah, Mama Modai. Mama muda. Ah, buat kau dah. Ah, semua ubat ada. Itu dah sampai besar ni. So, macam pengalaman Fahmi? Alhamdulillah, ini sangat menarik. Satu uh, pengalaman yang tak pernah try sebelum ni. Macam ni, bagus. Macam ni. <laughs> Rancang ah. Rancang. Ui. Terbaik terbaik memang berbaloi. Cuba datang cuba try dulu. Kan? Hari ni cuaca baik. Cuaca baik. Alhamdulillah kan? memang Ay. berbaloi lah. Boleh, boleh kan? try. Boleh repeat lagi. Boleh repeat kan? Boleh. Bis. Jangan lama. Eh terbaiklah. Dapat tengok member masuk semak lagi. <laughs> <laughs> Adakah benda kita cakap? Tak ada rakam tak? Lah. Tak ada rakam Tak ada rakam. Saya dah simpan. Aku kuah putih. Aduh. Aku potong-potong dia sekarang ni. Drop. Drop. Drop. Tergolek. Mana ada tak <laughs> Untuk Yasin pula. Pengalaman yang menarik gila, syok gila thanks to JSA daripada JSA 6A ni. JSA <laughs> A few moments later Pulak jalan Sajan Padana ha, 6 E Mereka ajak Rancak betul tapi So lah hadiah sekian. Nampak ni hidung makin kembang ha, Kalau apa tengok video <laughs> sebelum ni hidung biasa Imran makin kembang hidung kan Makin kembang hidung kan <laughs> Tu lah Balik pergi cek kan eh, nanti Kan Muka kan Dah naik Dah naik biru Masa ah, ni bengkok ni. Apa? Getok ni. Tangan. Ada, ah, ada, ada, ada sakit. So, kalau tengok tangan. Tu bengkok. Kalau rasa ni bengkok sikit. Jari boleh gerak. Okay, tengok tali. Ha, ah, so, pengalaman menarik lah. Naik ATV dapat bonus sekali dengan accident ni. Ada. Bukan accident pun pokok je tu. Oh, dan, dahan ada monyet kot lompat-lompat jatuh habis enam. tapi apa, -apa pun 150 cc pun boleh lah boleh lah naik bukit tak tak tak lekeh lah 150 cc <laughs> tapi sintak tak sebab bila dia sebab dia, dia tak boleh nak dia jadi pergelangan ni sakit dah dah tambah dengan sakit ni satu lagi nak nak tekan minyak sambil tu dia lengoh sikit awal-awal ah, tu terlalu lama okey lah. Tapi yang paling syong kali bila dah sampai dia punya checkpoint yang untuk mandi sungai, oh ada lega, air pun sejuk. Sejuk gila. Apa nama? James. Tadi nama apa ayat terjun tu? Ayat terjun tu Sofia James. Sofia James. Sebab kita nampak Sofia James turun. <laughs> Sofia James turun. Lepas tu Maya Karen tak lama lagi ya. <laughs> tak habis-habis. Sofia James nah. Ha. So situ syok lah. ayak sejuk. Puas hati gila. Suara ni viral. Suara tak sedap. <laughs> kena sensor so itu saja kot untuk video vlog kali ni so terima kasih semua jiran yang baik itu adalah rezeki ha, itu saja bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya yeah.